hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है गूगल शीट में खास क्या है क्या सीखने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ है नेम है कंप्यूटर इंग्लिश मैथ्स के मार्क्स हैं और फिर इनका टोटल किया गया है और यहाँ पे एवरेज निकाला गया है अब इसके लिए हमें चार्ट डिजाइन करना है तो यहाँ पर चार्ट कहाँ से डिजाइन करेंगे सबसे पहले इस पूरे डेटा को आप ले लीजिए सिलेक्शन में तो यहाँ तक का पूरा डेटा जहाँ तक ये रिकॉर्ड लिखा हुआ है ये पूरा सिलेक्शन में ले लिया मैंने अब हमें इंसर्ट पे सीधा जाना है और यहाँ से कहाँ चला जाना है सीधा चार्ट पे जाना है जैसे ही चार्ट पे जाएंगे तो एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं चार्ट क्रिएट हो चुका है अब हमें करना क्या है अब देखिए इसको मैं अलग से दिखाता हूँ आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ ये देखिए ये हमारा चार्ट है इस टास्क पेन को हम क्लोज कर देते हैं और इस चार्ट को मैं उठाकर ले आता हूँ इधर इस साइड में ताकि आपको दोनों ही एक साथ अच्छे तरीके से दिखाई पड़े तो ये आप देख सकते हैं आप कि ये कुछ इस तरीके से आपका चार्ट बना हुआ है चार्ट की साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा ये देखिए अब ये चार्ट में आपको सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से नजर आएंगी किसका नंबर सबसे ज़्यादा है उसका ये जो पिलर है वो सबसे बड़ा होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं स्नेहा के मार्क्स कुछ ज़्यादा हैं और इसीलिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इनको मार्क्स मिला हुआ है कुल मिलाकर 208 नंबर है ठीक है